deixar isso aí claro. E vou fazer a primeira pergunta, que é para dar aquela soltada, que é. Vamos ver. Já segura o seu, Castelo, que você vai ter que levantar na hora. Deixa eu já separar aqui, tá? Quem dos dois joga videogame melhor? Melhor? Melhor. melhor. Levantei sem olhar o da azul. Olhei o dele, olhei o dela. Ai, vai ter briga. <laughs> olhei o da azul. Ah, concordei. É, ah, daqui é, é azul, Mas daqui é azul. Aí, pera, pera, vocês dois, vai. É, existe, é, existe uma, uma, coisa assim que depende Compare muito, as placas. Existe uma coisa assim que depende muito do jogo, Deixa obviamente. Eu, você, você acha mas que você... Mas geral... Ela. É claro, eu jogo muito mais videogame do que você. O hum. quê? É claro. Desde ah, quando você joga videogame que eu? Claro que eu jogo mais videogame. Eles são competitivos, passo, meu amor. Eu, eu gostei. Eu, eu passo geralmente horas da minha vida jogando. E eu? E, eu não? Inclusive. Eu jogo videogame todo dia. <laughs> Tá bom, fala mais perto. Eu jogo, eu jogo videogame todos os dias. É porque assim, geralmente no, o Felipe... No FIFA, ele... quem é tá. melhor? <laughs> Ninguém joga FIFA, só eu. Nem dos dois joga FIFA, FIFA, mas quando a mas... gente jogou, eu joguei que já melhor. Percebi, só eu jogo FIFA Eu já percebi que videogame é uma das piores DRs que existe entre os casais, porque é uma, é uma DR sem fim, porque né? Porque é por jogo. É por jogo. É que, só assim, que tem que falar é que no geral, então, quem ganha mais então, na somatória de todos eu, os jogos. Ah, então, eu depende, trabalho, tem jogo tra... que a nível é melhor que eu, tem jogo que eu sou melhor que ela, acho que depende do jogo. Então, depende muito do jogo, porque assim, como eu trabalho com jogo, eu geralmente eu jogo mais, assim, jogos competitivos competitivos. O Felipe não, ele joga muito mais jogo de plataforma, de, de console. Mas vou ter que entrar aqui agora. Tirando um League of Legends, que aí você joga, joga mais. Ó, eu, eu, eu, eu sabia que assim, dos meus tre... acho que dos 14 ou 15 até os 21, 21, não, exagerei porque não tinha lançado, mas joguei durante muito tempo Team Fortress competitivo, Team Fortress 2, antes de ir pro Overwatch. Overwatch eu jogava competitivo. Não, tá, tá, tá, beleza. E Team Fortress eu nem sei eu já joguei Fortress, também. Eu boiei aqui, mano. Jogava em Lan é House, mas não é. jogava... É. Counter-Strike eu não jogava competitivo, eu jogava só lobby normal. Agora Overwatch, jogo competitivo, Team Fortress 2, jogo Bom, competitivo. Mas é, eu acredito que entre os jogos competitivos, é, não digo nem só da atualidade, digo dos últimos anos, que eu, inclusive, que eu trabalho com isso, eu com certeza eu joguei muito mais variedade deles do que você. Não, acho que variedade. Só que você é sim. é mais focado, você pega para jogar, por exemplo, um jogo e fica mais focado naquele jogo. Eu acho que essa é a, é, diferença tem maior. É, tem é, é, mas acho que é isso, tem jogo e jogo. Por exemplo, eh, tem uma época que eu era viciadão em Mortal Kombat, eu sou muito bom em jogo de luta. Acho que se eu pegar no Mortal Kombat aqui, porque eu vou ganhar dela, mas é porque Vai, eu joguei é muito. eu Ninguém vai ceder que na somatória um é melhor que o outro. Você joga LOL? <laughs> Não, você joga. Então, você então se jogar LOL, eu vou ganhar. <laughs> Sim, tudo bem, mas. Ah, é- assim como eu acho você muito melhor do que eu no Among Us. Ah, você cedeu no tipo, Among Us, eu, fui, jogar Among Us, eu fui uma tristeza, gente. Eu, só entendi lá que eu. Eu acho que a nível é melhor. A nível tem- ela, ela tem uma memória muito melhor que a minha. Ela sabe de os lugares, as que ela decora mais, mais fácil. Então, acho que é isso. Tem jogo e jogo. Depende do jogo. Então quem joga videogame melhor. Os dois. Ficou. é. dois. <laughs> Okay, Ai, gostei, eu gostei. Os dois. Gostei que a gente começou quente com essa pergunta. Eu achei que ia esquentar no momento ali daquela lá que a gente já fez pro conselho, né? Uhum. Não vou falar qual é, mas esquentou já no videogame. <laughs> Claro, não, mas é que você. Mas o videogame é o que mais esquenta, porque eu já mas joguei é a profissão já aqui, você entendeu? Não tem como. Ela, é, ela, ela, leva pro pessoal, porque ela trabalha com isso. <laughs> Mas eu também levo pro pessoal, porque você... isso é uma parte muito importante da minha vida. Tanto que está aqui marcado no meu, no meu corpo, minha relação com o videogame. E o mas canal ela, Nostalgia Mas também, ela também né? tem uma relação muito parecida com a minha, então é por isso que é... Que eu acredito que Sempre haverá essa rivalidade a Nive, gostosa. A, Nive era aquela menina que jogava, né, bebê? É que assim, por exemplo, tem coisa que... Eu, a, a, é, é, videogame eu acho que é uma das poucas coisas que eu e o Felipe já brigamos. Por, por, por, videogame. Por quê? Não, mas aqui quase saiu uma briga. Felipe, eu tava já preparando o, é escudo aqui. Ele é fominha no jogo. Ele é aquele cara que tem dificuldade de passar cara. o controle. Ah, é aquele que fica é demorando. Verdade, você é. joga 10 minutinhos, já ele já puxa, fala que você não sabe. Mas ela é também, azul, é que nem azul. Também, ela também, ela pega... Poder durar, azul é assim também. Ah, mas a Nive também, ela, é, é, é, ela não conta o tempo que ela tá jogando. Mas ela, ela tira da minha mãe e fala que eu não sei jogar, eu preciso aprender a jogar O tempo só passa quando eu tô jogando. Agora, quando ela tá jogando, o tempo não passa, né? Passa, passa. <laughs> Não... Tá Selling paz. Tá tudo bem. Não, tem que, que dar, vai dar audiência, é bom. Se é pra, se é pra jogar na cara, eu tô Conf... jogando também. A conflito. pega da minha mão. É conflito, eu quero, conflito, eu quero é bom, joga, joga. Joga que eu joguei aqui também, ela tira da minha mão. <laughs> É, é, eu fiz uma parte ali do jogo que, que, que a gente tava fazendo lá e ele foi fazer ginástica, eu fiz a parte. Quando eu contei pra ele, ele falou assim, ah, eu fiz a parte. Meu, fechou a cara. Se sentiu traído. Assim, é tipo ver série ficou, sozinho. Nossa, você fez lá. É, Oxe, nossa, eu perguntei como você tinha feito. <laughs> Olha. Ah, então ver série sozinho ou zerar o jogo sozinho. E como você fez? O que, que aconteceu? Ah, tá. Não, eu tá, fui beleza. perguntando que eu queria saber. Então o pior é zerar o jogo sozinho do que Uhum. Assistir série. Assistir série sozinha. Ah, já, mas, já entendi é, aqui. Mas, é. é. mas eu já fiz isso com ela. Ela ficou brava. Eu fiquei mas, brava. Mas eu falei... com o jogo começou... com a série. Com o jogo não, com a série. Mas, é, é, é porque assim, eu, é, é, Ori, era o jogo Ori the Blind Forest. Você começou junto, você terminou era um jogo junto. Que eu, que, um jogo que, que eu sou apaixonado, ela nem conhecia. Eu fui apresentar o jogo pra ela, eu já, já tinha e jogado o primeiro. jogo aqui, ó. E aí, eu, e aí eu comprei o jogo pra jogar, eu comecei a jogar. Ela tava em casa no dia que eu comecei a jogar. Só que a gente só tava se vendo de final de semana. Eu vou esperar a semana inteira pra jogar o jogo? <laughs> pra jogar no final de semana? Um jogo que eu tô esperando então, quatro anos sair pra jogar? Espera, pra jogar de conchinha. Não esperaria? Isso. Não esperaria? Eu esperei. Ore pra... não, Eu não. esperei pra assistir o final de Supernatural, que foi uma série que eu assisti durante 15 anos da minha vida. Eu assisti, eu esperei ele pra assistir o final de Supernatural junto com ele. Então eu acho que assim. Dava Ore... pra esperar, entendeu? Não. Correndo o risco de pegar spoiler, e aí ele vai falar, vai jogar esse emocional de ah, quatro Não é, não é, não é. Eu não tenho. não... não... é como se tivesse algum substituto. videogame é uma Videogame para mim é uma coisa que eu uso como como para liberar estresse. Se eu não jogo videogame, mano, eu, eu fico eu começo a ficar maluco. É então eu né? preciso jogar. Então, tipo assim, é um jogo que eu tava maluco para jogar. É, eu joguei no final de semana. Eu não consigo não jogar na semana. É uma relação meio tipo eu preciso. Aí desculpa, não, eu não consegui. A série eu consigo assistir outras coisas. É, eu consigo ver outras, tem outras opções. Então o videogame vem antes da série interfere jogo na relação não, aí, porque, eu senti. É, porque jogo é uma coisa que tá esperando muito tempo sair. Não tinha outro jogo pra substituir ele Eu, era porque eu queria jogar. Cara, eu vi, eu vi o Castar estressado real por causa do jogo aqui. Eu não, eu, eu não vi você exaltado assim por outras coisas. É, você vê? Não, eu, eu falo, esse, esse é O jogo é o mexeu mais, com ele, com é vocês. É mexeu com você também. Nossa relação. Mexeu com vocês dois. <laughs> Eu acho que é mesmo. É um ponto delicado, sério. Você pegou <laughs> é uma ferida. E eu achei que era a pergunta mais leve. Eu falei, vou começar com ela. Não é, mas porque eu falei, a gente tem uma relação muito parecida com videogame. Então vai ter é, essa porra de cego. Vamos pra né? próxima? Vamos pra próxima. Agora agora. Meio pesado, né? Ficou meio. Não, ficou o clima <laughs> pesado, mas pesado. que com o romantismo, que eu já emendo na próxima pergunta, que é a seguinte: o romantismo ele conserta tudo. Então, dos dois, quem é o mais romântico? Ah, eu vou